pessoal, bom dia. Aqui Monique, direto do Território Vivo da Atenção Primária. Hoje a gente vai entrevistar a professora Helena Ribeiro, coordenadora do curso de pós-graduação em Saúde Global e Sustentabilidade aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. E ela vai falar um pouquinho para a gente desse conceito de saúde global, afinal, de que, que saúde a gente está falando, né? Agradecer, professora, muito obrigada pela presença aqui. Fique à vontade. Eu agradeço o convite e bom dia a vocês também, né? Ah, é um prazer estar conversando sobre o tema da saúde global, que é um tema ainda recente, mas nesses últimos 10 anos uhum. que tem se usado essa expressão saúde global. É um termo que vem um pouquinho do termo globalização, né? Uhum. Por conta da globalização econômica, financeira e cultural, porque o mundo vai passando cada vez mais mais rapidamente e mais, de uma forma mais eh, expansiva para todos os locais do mundo, né? Uh, e a relação que a globalização tem com a saúde. O termo também vem um pouquinho eh, da, da política ambiental que já há algumas décadas né, usa esse conceito de que a gente trabalha no local, mas que aquilo é que a gente faz no âmbito local tem influências no âmbito do mundo inteiro. Então, a, a saúde global, ela não é a saúde holística, ela não é o One Health, se bem que ela tem algumas ligações com isso. A saúde global é a saúde do mundo. Então, é você trabalhar com questões de saúde e com os determinantes da saúde, vendo esses determinantes no âmbito internacional e vendo como você pode solucionar melhor os problemas quando você tem essa visão internacional, como você, quando você conhece como os outros povos lidam com essas questões, né? E, e qual o impacto que questões internacionais pode ter no, no âmbito local também, né? A ideia é que para algumas questões de saúde só você agindo no local você não consegue resolver os problemas, né? Você fica meio que enxugando o gelo. E se você tiver uma perspectiva mais ampla para o mundo, se você fizer parcerias com outras universidades, com outros governos, você consegue resolver melhor os problemas ou enfrentar melhor os problemas. Ah, muito interessante. É, a professora Helena está dando aula aqui, estou tendo a honra de ter aula com ela. E a gente tem visto, professora, que alguns elementos, é, algumas experiências do curso têm sido a nível local, mas estudando esses impactos globais. assim. Você puder falar para a gente um pouquinho do curso e um pouquinho desses trabalhos que têm contribuído tanto para essa discussão, seria interessante. Então, o, a ideia que a gente tenta fazer com que os alunos, que eles possam trabalhar trabalhar, por exemplo, nas suas teses de doutorado, porque é um programa de doutorado, com um exemplo local, mas eles uhum. têm que buscar os referenciais internacionais e têm que dialogar com políticas internacionais sobre aquele problema. Então, por exemplo, na aula passada, elas tiveram uma. Uh, discutir o tema da alimentação no mundo, né, da, eh, restrição nutricional para uma parcela da população do mundo, uhum. que hoje em uhum. dia se estima em 900 eh, milhões de habitantes, mas também o fenômeno da obesidade que está crescendo. Então, não adianta a gente estudar eh, essas questões no âmbito só do nosso bairro ou da nossa instituição, onde a atenção primária tem é, o foco porque eh, tem determinantes para essa questão que são internacionais, por exemplo, as indústrias alimentícias, uh, os aspectos culturais, uh, uh, a forma de produzir alimentos, que uhum. tem um impacto nas condições de saúde, nas condições de alimentação e nutrição da população. Então, eh, você vai trabalhar com o local, mas vendo esse panorama global. A mesma coisa nas questões internacionais relacionadas ao meio ambiente, né? Então você discute a mudança climática nas cidades e tal, mas você tem alguns determinantes que são internacionais, né? Como uh, o uso do automóvel em larga escala, que ocasiona a poluição do ar em quase todas as cidades do mundo. Então você tem experiências ah, de enfrentamento dessas questões em algumas cidades que estão dando certo, que eventualmente outras cidades do mundo podem copiar ou adaptar. Então a ideia é essa do curso, a gente olhar para o mundo. E a outra questão também é a gente se preocupar com a equidade em termos mundiais, né? uhum. né? Eu não vou querer que só a, a minha população na área de atuação tenha uma boa saúde, mas eu tenho que me preocupar com a população do mundo inteiro que essa ideia de que ninguém pode ficar para trás, ninguém pode é, não ter condições adequadas de saúde no mundo hoje em dia, né? Porque existem é, condições técnicas e científicas que podem é, promover saúde para essa população. Então não faz sentido uma grande parcela da população do mundo não ter acesso a essas questões. Então, ah, a ideia é também como você dialoga com essas populações mais pobres, mais como igual, tentando aprender como elas enfrentam condições de saúde e doença e ah, o que você pode aprender com elas, mas também o que você pode ajudá-las ah, num diálogo, né? Essa é a ideia. Ah, muito bom. E a gente tem, tem tido oportunidade de ser é, é, aluna do curso de doutorado aqui e tem muita experiência bacana, né? Como a professora também apontou, alguns professores, outros convidados. E a gente queria convidar você também para conhecer o curso. Se quiser convidar, professora? Ah, então, nossa, no site da faculdade, vocês entram lá na pós-graduação, o doutorado em saúde global e sustentabilidade. Nós acabamos de ter um processo seletivo, estamos com uma turma nova de alunos, a Monique é uma dessas alunas, e os alunos têm uma elevada qualidade, quase todos têm alguma experiência já no exterior também, eles trazem essa experiência para o curso que, que é construído na forma do, do diálogo, tentando a gente aprender com as experiências dos alunos também. O campo da saúde global é um campo científico em construção, uhum. sobretudo no nosso país, né? E nós estamos uh, tentando dar essa identidade para o programa, né? Nós não estamos preocupados com a saúde no mundo porque ela pode representar um risco para a gente, o um risco de doenças infecciosas ou coisa assim como alguns países veem a saúde global, né? A nossa preocupação do curso é como garantir a equidade em termos de saúde para todos os povos do mundo. Então, veja no nosso site a nossa concepção e venha conversar com a gente também, ou até assistir uma, uma disciplina, frequentar Sim. uma disciplina como aluno especial. Ah, muito legal, pessoal. Convite feito. Queria agradecer a professora Helena mais uma vez pela presença aqui no canal. E a gente se encontra até a próxima entrevista. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada.